إذا أول معرض آه، للأستاذ آه، والفنان التشكيلي آه، سعيد ولاد الصغير بمناسبة تنظيم جمعية ورابطة كاتبة المغرب لهذا النشاط الثقافي بمدينة العرائش فيما يخص التجربة الفنية لسعيد يعني كيفاش بدات التجربة ديالك الفنية؟ هي تجربة قديمة وهذه هي أول فرصة ربما يعني نخرج باللوحات وبالأعمال الجمهور الواسع نعم آه، من خلال آه، المعرض الفني يعني تقريبا لاحظنا شحال عدد اللوحات اللي اللي تشارك فيها في هذا المعرض العدد يناهز 27 لوحه ما بين المتوسط والصغير حجم صغير ومتنوعات الاساليب وتقنيات الاشتغال وما بين طباعي ما بين تجريدي والنتيجه كما ترون يعني لاحظنا من خلال الموضوعات تناول يعني الهويه الذاتيه يعني والعوالم الصوفيه والفلسفيه كذلك يعني بالاضافه الى الاهتمام يعني بعض الوجوه والشخصيات ربما اشتغال بتقنيات اما لاحظنا تجريدي او كذلك يعني انطباعي باش يمكننا تقدم القارئ يعني المهتم هذه التجربه هذه اللي ما عندوش الادوات ديال قراءه اللوحه هي العموم يعني العموم يعني اعمال ينابع من الاحساس اللي كنشعروا به تجاه المواقف الحياه بشكل عام كيجي هاد اللحظه ديال الابداع هي لحظه يعني نقتنصها في بعض الاحيان اما من معاناه واما فرح واما في بعض الاحيان يعني حاله خاصه كما كما سبق وذكر يعني لحظه صوفيه يعني الانسان يعيش لحظات متنوعة مختلفة فتأتي في بعض الأحيان اللحظات اللي كيوجد نفسه أنه ممكن يأرخها إما بنص شعري أو أدبي أو ربما حتى لوحة فنية والأعمال هي اللي كتبقى يعني بهذا الشكل فيها لمسة شخصية ولكن للقارئ له فرصة له له رأي له قدرة على الإغناء أو يعطيها قراءات متعددة أو ربما يعطيها ميلاد جديد اخر نعم الكل يبحث يعني في هذه اللوحات على الفرده والتنوع او الميزه اللي كتميز الاعمال ديالك سواء الاشتغال على مستوى التقنيات او على مستوى الموضوعات هي اعمال انا ارى فيها آه، عباره عن تجربه يعني مختبر للتجريب وجرب فيها مجموعه من الاساليب او مجموعه من التقنيات آه، نقدر نقول يعني بشكل عام لوحات او الاعمال يعني تتأرجح ما بين انطباعي المحض وربما الاتجاه التشكيلي نقولوا الابستري يعني آه، نعم ومن خلال التجربه الامتداد ديالها المده اللي بديتي ترسم فيها شحال دابا تقريبا من سنه يعني هذه هوايه يعني منذ منذ الصغر يعني وانا طفل يعني كنت يعني مولوع بالرسم اصلا سبق لي يعني عرضت الاعمال يعني لمده ربما نعتبرها آه، قديمه جدا فترة الثمانينات معرض يعني حول القضية الفلسطينية كان معرض يعني في إطار نشاط ثقافي لإحدى الجمعيات بمدينة بن وكان أيضا معرض آخر هو معرض معرضي الثاني بمدينة القصر الكبير كان ربما في بمناسبة مناسبة نفس القضية هذا معرض يأتي في سياق آخر بعد سنوات ديال الابتعاد عن آه، نعم وكيفاش كان جات يعني الدعوه والاقتراح ديال المشاركه ديالك من طرف جمعيه رابطه الكاتبه في المغرب هي دعوه نعتز بها ونفتخر بها لان يعني, يعني مشكورين الاخوان والاخوات في الرابطه وارتأوا بأن بعد آه، يعني مناقشة أن تكون لوحات معروضة على بالموازاة مع النشاط الثقافي للأستاذ الكبير الشاعر والأديب صلاح بوسريف هي فرصة لمزاوجة الكلمة باللوحة وتعطينا هذا آه، التوجيه هذا ومن خلال آه، يعني التجربة ديالكم متميزة آه، بالغناء